mwaka elfu mbili na mbili ndio mara ya kwanza tulisikia mambo ya muungano, tukiwa bado tunafanya na shirika lilikuwa linaitwa NAHECO. Kwa hivyo NAHECO ilikuwa inashughulika mambo ya housing, mambo ya uzoaji wa takataka. So kuna watu waliotoka Nairobi wakakuja wakaintroduce, lakini mara moja hatukuweza kuingia kwa muungano kwa sababu walikuwa wanasema daily savings na sisi tulikuwa tumezoea monthly savings kwa hivyo ilichukua muda, wakakuja wakachukua watu wawili, wakakuja Nairobi, wakaenda Mombasa, lakini pia hiyo haikufanya tuanze maendeleo ya, na muungano. Lakini around 2 or 3 tuliweza kuja Nairobi watu kumi na watano at least watu watatu kutoka eh, kila group groups tano kutoka kila mahali. So wakati ambapo tulienda pale tukaenda pia tukatengeneza kamati ile ya naheko na ile ya muungano. Kwa hivyo ilikuwa sisi watu wa muungano tutamobilize savings kuelekeza upande wa naheko Yani kuanzia hapo tukakubaliana, savings ikaanza. Kuna groups zile ambazo zilikubali na tukaweza kutembelea groups nyingi kabisa katika mji wa Nakuru. Nafikiria eh, wale ambao walikuwa kwa naheko sana sana walikuwa wale wazee wa kitambo uh, walikuwa wamegawa Nakuru katika sehemu kadhaa, sana sana kwa mambo ya environment. So hawakuwa na wengi, pia walikuwa malandlords, kwa hivyo mambo ya savings ni kama hawakuwa nayo sana, walitaka labda jina. Sisi pia tukaona mambo ya accountability haikuwa nzuri sana, kwa hivyo tukaona hii ambayo wanasema tujiwekee pesa zetu tukafikiria hiyo ndio bora zaidi.